mencari umang-umang cari umpan ni dekat sungai Tenglu aku dengan bini aku <laughs> cepat hari nak nak hujan dah gelap cari umang-umang ni tak susah sangat dia biasa duduk kat celah bakau-bakau ni dia berkumpul macam ni ha, nampak ni ada seekor dalam ni ni pun ada Tak baik selut Ah, tu lembik tu ya. Dia duduk dalam kulit siput. Ada. Dengar bunyi dia. <laughs> Ya. Besarnya, macam tu. Ha. dalam ni ada banyak. ni semua ada barang ok tip je tang ni banyak kan umpan terbaik untuk semua spesies ikan sembilang paling suka Ya. Ada. Yang ambil yang besar je. Ah, ni siput ni besar. Masih umur umang dia besar. Yes, ada. Ikan tembakul. Eh. Hari dah nak gelap ni. Eh ada banyak lepas untuk sekali mancing jom kita gerak balik nak hujan Assalamualaikum dan salam sejahtera jumpa lagi bersama kami Kaki Tebing Okey, untuk hari ni aku datang berdua dengan Wan <laughs> Ah, hari ni kita orang layan bottom je. Ya. Uh, ah, semalam uh, umpan aku dah cari dengan bini aku dan hari ni kita cuba mancing. Apa-apa pun sama-sama nantikan. Air pun dah surut jauh ni. Tapi nak hujan. Ni umpan semalam. <laughs> Banyak cari. Ha. Terguna umang-umang. Okay, jom guna teknik macam ni masuk ladung dan deret mata kail keluarkan perambut lah ada tu kita guna teknik macam ni masuk batu ladung dan mata kail terus direct ah, ni bottom kita pakai umang-umang ah, banyak aku cari ni dengan bini aku semalam Wan pakai apa? ketam anak ketam hmm. harap-harap ada sini air keruh air sembilang ni Bawang bawang nak kena ketuk ah. Okey, macam ni Ini dia punya dalam dia Ngam-ngam lah -ngam, ha? Umar-umar saya kecil lối ấy. Yeah, sembilan Eh bukan Lukang Tak mahu buat sembilan Abang <laughs> ada nyut-nyut Aku paham dia nyut-nyut tu Belayar tak bawa eh Rilis Aku fikirkan sembilan Sembilan Ha. Eh, kita balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. jatuh rot. Wah, sembilan. Yo, sembilan. Ha. Ada dia. Fiu. Alhamdulillah. Okey. Ya. Cuba yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat yang sama. Ah, belakang batu tu. Sampai jatuh rod tadi dia ambil. Itu uh, tak kena Ya ada lah Ada Sirat <laughs> Ini yang nekan Wih Tersimpul rapi Melendir Dah Dalam <laughs> Macam ketam eh Ketam Anak ketam Ui sembilan <laughs> Mantap Yuh Alhamdulillah Sembilan ke dua Baik Puan pakai anak ketam dia Itu dia Strike bonus Alah lucut Bismillahirrahmanirrahim ah. Ini kasar ini kan Eh, eh belukang lagi kan. <laughs> belukang lagi. Yuh. Player. Memang mesin ni mesin belukang ya, aku rasa. <laughs> Alhamdulillah rezeki hari ni. Ha, berapa ekor kan? lapan Lapan ekor, mantap <laughs> ah, Jadi untuk belah malam tadi kita orang tak dapat nak rekod masa mancing uh, Sebab apa lampu tak berapa terang, tak nampak uh, Ini pun dah pukul lapan malam jadi Berapa jam lah kita datang ni? Pukul eh, lima, pukul enam eh? Pukul enam ha, Kita datang pukul enam, tujuh, lapan Dua jam lebih lah Hasil dia macam ni Menggunakan umang-umang <laughs> Okey, umang-umang ni memang terbaik ah untuk mancing di kawasan batu. Bukan kata sembilang je, kerapu, MJ semua makan. Ah, kawan, masukkan. Tengok saiz dia ni kecil. <laughs> Satu. Dua. Tiga. Empat. 8 ekor ni besar eh. Uh. Berminyak bibir asam pedas. <laughs> Okey. Apa pun terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kaki tebing. Mantap. Piu.